Prepare-se para assistir a eclipse da Lua. Eclipse lunar é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento estando a Terra no meio desses outros dois corpos. É como se fosse um eclipse solar, porém a Terra encobre a Lua neste caso. Por isso, o eclipse lunar só pode ocorrer quando coincidem a fase da lua cheia e a passagem dela pelo seu nodo orbital. Este último evento também é responsável pelo tipo e duração do eclipse. O eclipse lunar ocorre sempre durante a fase da lua cheia, pois ela precisa estar atrás da Terra, do ponto de vista de um observador no Sol. Como o plano da órbita da Lua está inclinado em relação ao plano da órbita que a Terra realiza ao redor do Sol, nem todas as fases da Lua cheia levam à ocorrência do eclipse. O eclipse ocorre quando a lua cheia coincide com a passagem da lua pelo plano da órbita da Terra, este ponto onde a órbita da lua se encontra com o plano da órbita da Terra, chama-se nodo orbital. O nodo pode ser classificado como ascendente ou descendente, de acordo com a direção que a Lua cruza o plano, ao contrário dos eclipses solares, que são visíveis apenas em pequenas áreas da Terra. Os eclipses lunares podem ser vistos em qualquer lugar da Terra em que seja noite no momento do eclipse. Agora que você obteve algumas informações sobre o eclipse lunar, vamos então assistir a este belo vídeo do eclipse da lua com um belo fundo musical. Se você gostar do vídeo, no final deixe seu like e se inscreva no canal e aperte o sino para receber novos vídeos. Meu muito obrigada desde já. Vamos lá assistir comigo.